弟兄姐妹们，欢迎大家又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔贤耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第六十五讲，神要对你说什么呢？被宠坏的教会信徒，听起来不是太舒服吧？ 鞭打邪慢人、愚蒙人，必长见识；责备明哲人，他就明白知识。当然，这个经文一眼看下去，大家就能够明白喽。一个是鞭打，一个是责备。 当然，鞭打就比较重了，哦，哦，拿藤条、拿棍的意思了；责备就是用口的意思啦，所以是用口责备、指责，或者是更严重的，哦，鞭打，哦，是触手有一点暴力啦，啊。当然，呃，经文里面直接告诉我们的，就是这种情况之下呢。 对于你原本是邪慢的，你原本是愚蒙的啊，但是因为你被责备、被鞭打，结果你就会长见识啊，然后就啊明白知识，那你就变成明哲人，通达事理啊啊，反而呢就是开始被责备、鞭打不好的事，但是过后呢，哎，你变成。 明哲人是好的事情来的，啊，所以那这是要对我们说什么呢？那就是今天在教会里面，基本上就是讲到，呃，是一些教导的工作嘛。教会基本上就是在教导属灵的事情，不论是在圣经里面，在这个呃生命里面，啊，在各方面，它最终最终其实都是在。 教导，啊，教会的重点不是在那边，呃，整天是搞游戏、玩游戏，呃，娱乐性质啊，哈利路亚玩玩啊，这样啊，有聚会有活动，这些东西只不过是一个管道而已，呃，它只是一个管道，但是最终它要带出的是通过这些的聚会活动的话，那就是你的生命要成长。 那你的生命成长，那必然必然就是你的属灵生命的见识跟知识，哦的成长，啊，所以我们呃记得是在过去从小的时候啊，大概我这个年龄的，呃，就是各位的长辈啊，跟我年龄差不多的， <coughs> 那我们过去的日子可以说从小我们都会常常会有被提到的，就是说。 父母亲可能会来到这个呃老师的面前，告诉老师说：“哎，老师啊，嗯，我的孩子是很坏的，不听话的，啊，所以你有什么事情你跟我讲哈，我跟你配合。那我们呃就是说呃，尽管尽管打哦，他不听话尽管打，尽管叫哦，不用给面子的啊。然后真的是你又打又叫的话，那真的是老师呃。” 啊，真的是呃，负起责任的话，哎，这个父母亲哦，真的是还会来到你面前跟你说谢谢，谢谢你啊，对他的孩子就是另眼相看，我会注意到他的这个呃呃修养品德。啊，对不起啊， <laughs> 因为啊刚刚 <laughs> 中了这个欧米伽呢，中了喉咙还是不舒服啊。 所以没有完完喉咙没有完全好啊。所以讲起话还是痒痒，没有完完全全，可能还需要多，我看至少多两个礼拜吧，所以很痒。所以呢，啊，父母亲还要谢谢啊，然后孩子们呢，真的是假如有做什么错事啦，有什么不听话，真的是哈，啊。 回回到家中也不敢提的，因为提哈啊啊父母亲哦藤条啊送上去打多两下子，对不对？所以在那种情形之下，就是说管教孩子啊啊责备孩子教导孩子，对于父母亲来说是非常的看重，也非常欢迎这些长辈这些老师来帮忙啊来呃教导你的孩子，他们都很。 幻听。但是呢，随着我们所谓的人权啊、民主等等，哦的这个提升，那到今天来说呢，我们也发觉到，哎，今天的教育不是这样的。今天相反过来就是你的这个老师，哦，可以教孩子们这些知识，哦，其实教孩子怎么做人道理也是讲的严格一点，也没有公民，也没有宗教课，哦。 现在都好像到头来，学校只不过是在教教育而已。呃，这个教育啊，这个所谓的教育是一个知识层面的，啊，前途层面的。所以，呃，现在呢，这个孩子们呢，说实在的，呃，你要讲他们几句，你就要小心哦。你讲错话，你可能会被 complain。你真的是大声小声要骂他，更要注意哦，因为他也会跟你顶嘴。当然更。 呃，重要的是你不可以，呃呃，在当时你火气暴躁啦，或者是情绪失控啦， <laughs> 你打孩子啊， <laughs> 你根本就不可以啊，因为这样你就很麻烦了，你会降级啊，哦，然后你可能会呃饭碗难保这些等等啊，哦，或者是被记过等等，也也也可能的哈，所以现在这个教育孩子啊，呃，已经不是这样的。 当然，除了学校教育孩子，是吧？我们做长辈的看到孩子啊，我们也想要呃帮助他啊啊，提升这些孩子听话一点啊，修养品德等等这些等等啊，也没有像过去这样人家会欢迎你的啊，没有了人家也不是太欢迎你的，所以有些时候你讲多两句话，讲别人孩子啊，你会跟人家去吵架了。所以这样的一个风气呢，说实在的啊。 他已经呃，在整体的社会文化里面也把它去到教会里面，所以今天题目是讲什么？我们的教会的信徒也被宠坏的，也没有办法啦，因为我们环到这个环境里面，对不对？这社会文化也是这样，所以你不可能在教会是一套，你在教会啊外也是一套，其实。 分不开的啦，哦，分不开的，所以变成教会的信徒啊，去到教会里面哦的信徒哦，有些时候也在这种潜移默化的环境里面哈，也被影响。当然，我们所讲的就不是说教会的小孩子啊，的大人啊，不要以为只是讲小孩子，我们每一个去教会的这些孩子们哈，包括我们呢，我们都是属灵的孩子。教会的牧者传道其实就是属灵的长辈。 是上父托付他们来牧养我们的，所以我们是属灵的孩子，属灵孩子，那我们当然就是在当中呢，通过讲道啦、圣经啊、主日学啊，各方各面来给予我们所谓的什么责备啦啊，责备我们呐，啊，鞭打我们呐，教导我们呐，管教我们呐，纪律我们呐，让我们生命是被磨练去成长的啊，理当就是这样。但是随着 随着这个被啊，随着是被影响之下，今天啊来到教会哈，你真的是说啊，一般上就是在呃讲台信息啊，对这会众这样一次过广播式的一次过来听的话，大大大概就是还可以接受了。 但是，假如是你真的是针对性的哈，在小组这组群里面哈，就好像，呃啊提提提名来见你啊，哇，说实在的，也不见得是很多人欢迎你来去责备他、指教他、告诉他什么是对错。你有信徒，很多时候现在是呃被宠坏的，只有你疼。 疼他、爱他、照顾他、帮助他，啊！你今天要讲他，要责备他，啊！你真的是哦，呃，没有呃，已经没有这个环境了，没有这个环境了。当然，你说有没有谦卑几个愿意听的啊？当然还有啦，啊，那几个了哈。不过可以说，呃，保留的的来说啊，啊，就是啊，嗯。 那个八仙女和十八仙哈已经是了不起了，其他的哈都没有什么愿意来听你来说教来教导他们的。当然呃，在默会的过程当中，也有遇到说，哎呀，牧师你今天道讲得很好了哈，可惜他今天没有来了，可惜我老公没有来，我太太没有来，我孩子没有来，可惜那个组长没有来了，哦，都是什么替别人听的，自己哦来听来受教的话。 其实今天也没有多少个人愿意了。当然有一些他会讲的，就是哦，牧师，今天你讲的好是今天你是在讲我，但是他是不是谦卑的来领受？他是跟你争了，跟你吵了，呃，严重的当然就是他也是离开教会了，对不对？所以今天的这个经文很直接告诉我们，今天我们的上帝是告诉我们是鞭打邪慢人愚某人必长见识。 啊，责备明哲人，啊，他就明白此事，很清楚的。上帝对我们的教导，其实就是要让我们结曼人、愚蒙人这些无知的人，让我们能够明白属灵的事，让我们能够被鞭打、被责备、被管教、被点醒的时候，我们的属灵生命是成长的。但是今天很可惜。 嗯，教会也好像学校这样，只是在一个知识的层面来去，呃，来去呃学习而已。而生命的层面呢，今天说呵要去教育信徒的属灵生命成长，有不是很多啊，愿意被教的也不是很多，这是非常非常的可惜。嗯，我们真的是要祷告。 哦，希望社会的这个风气影响到教会，我们教会就要醒悟过来了啊，免得我们的教会只是到一个地步，只是懂得，呃，圣经的这个知识、神学的知识，但是生命呢是没有长见识，啊，也不能作为一个明哲的属灵人，我们去祷告。天父上帝，我们深信啊，对于我们整个基督教信仰的重点就是圣经，圣经就是要去。 呃，指导我们生命的成长，但是很可惜，今天我们很多时候已经走了变差，教会很多时候也变成许许多多活动的这些的聚会的场所，但是在当中呢，听听讲讲啊，很多时候都不能进入我们的生命，因为很多时候我们信徒也难以有这样的一个谦卑，能够去领受、去明白，然后去接受。 使到生命能够变成新造的，这是非常的可惜。唯有祈求主圣灵自己来，呃，充满啊教会，也充满教会的牧者、西，呃，领袖，也充满信徒，让我们真的在这一环能够按着圣经所说的，啊，就是能够，呃，被呃教导、长知识、长进知识、长生命。 成长起来，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。很抱歉了， <coughs> 很痒了啊，很痒，受不了。我们周一三五再见，耶稣爱你，嘿，与你同在。欢迎你的呃各方面的参与、订阅。 好，鼓励支持，上帝爱你，与你同在，拜拜。